Važiuojas su vienu traukiniu, vienam kupe dvi moteris. Vieną iš kaimą, o kitą iš miesto. Nu ir ta kaimietė tos miestietės klaus. Atsiprašau, a koks jūsų vardas? Hmm. Andžela. U, kaip gražu. Andžela. A pas mumis kaime arba Ona, arba Janę. A, a, klausykit, a koks jūsų sunaus vardas? Hmm. Arturas. Kaip gražu, Arturas. A pas mumis kaime arba Petriukas, arba Jonukas. Daugiau nieko nerasi. A klausykit, a koks jūsų vyra vardas? Hmm o pas mane nėra vyra. Aš vieniša mama. Tu žiūrė, kaip gražu. Vieniša mama. O pas mumis kaime paprastai sako, kurva. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.